langit, aku bintang, dan dia bulannya. Jadi wajar kamu sering melihat ke arahnya ketimbang aku. Aku hanyalah salah satu dari berjuta bintang di sekitarmu. Dia mungkin memang indah. Dia cuma ada satu di semua nggak apa-apa karena aku tahu aku mencintaimu tanpa perlu kamu lihat lagi pula aku tidak ingin kamu mencintaiku karena ku yang terang tapi karena kamu tahu bahwa aku yang sejak dulu berada paling dekat denganmu